Ich habe vergessen, mein Buch mitzunehmen։ Ես մոռացել եմ գիրքս վերցնել հետս։ Ich habe vergessen, Brief zu schreiben։ Ես մոռացել եմ նամակ գրել։ Ich habe vergessen, mein Papier mitzubringen։ Ես մոռացել եմ իմ թղթերը բերել։ Ich habe vergessen, dass das Fenster zuzumachen։ Ես մոռացել եմ պատուհանը փակել։ Ich habe vergessen zu meiner Schwester zu gehen։ Ես մոռացել եմ քրոջս մոտ գնալ։ Ich habe vergessen mit der Oma zu telefonieren։ Ես մոռացել եմ տատին զանգահարել։ Ich habe vergessen, Brot zu kaufen. Ես մոռացել եմ հաց գնել։ Ich habe vergessen, meinen Herd auszuschalten. Ես մոռացել եմ գազը անջատել։ Ich versuche, die wichtigsten Sachen nicht zu vergessen. Ես փորձում եմ կարևոր բաները չմոռանալ։ Ich versuche, einen Job zu finden. Ես փորձում եմ աշխատանք գտնել։ Իշվե զուխե նեխստես մալ դայնես սիրիս նիշ ցու վեգեսն։ Ես փորձում եմ հաջորդ անգամ քո CD-ները չմոռանալ։ Իշվե զուխե շլանգե ցու վեդեն։ Ես փորձում եմ բարակիրան դառնալ։ Իշվե զուխե ապցունեմն։ Ես փորձում եմ նիհարել։ Իմ բերած օրինակների մեջ, բոլոր նախադասությունների մեջ կար այդ ցուն։ Ցուն բոլոր բայերի հետ նշանակում է ուղակի մեր անորոշ դերբայը, էլ ալ։ Օրինակ՝ միտ ցունեմն, հետը վերցնել, ցուգեն, գնալ, ցու թելեֆոնիղն զանգահարել, ցու քաուֆեն գնել, Եթե գերմանական բայը Trembach verb է, այսինքն բաժանվող նախածանցով բայ է, այդ դեպքում ցուն մտնում է մասնիկի եւ բայի արմատի միջև։ Օրինակ, Ausschalten-ը դառնում է Auszuschalten։ Mitbringen-ը դառնում է mit zu bringen։ Mitnehmen-ը դառնում է mit zu nehmen։ Այսինքն, եթե նախադասության մեջ, գերմանական նախադասության մեջ երկու հատ բայ է օգտագործվում, բայերից մեկը տրվում է երկրորդ տեղում եւ հոլովում է, իսկ մյուս բայը տրվում է ցու մասնիկի հետ եւ տեղափոխվում է նախադասության վերջ։ Դա հենց այդ հասկացությունն էլ կոչվում է ինֆինիտիվ միցու։ Ինֆինիտիվ միցուն բարդ չէ, դա ուղղակի համապատասխանում է մեր հայերենի էլ ալ մասնիկին։ Դե ինչ, եթե հավանեցիք վիդեոն դրեք լայք, եթե անհասկանալի ինչ-որ բան մնաց գրեք մեկնաբանություններում և չմորանաք բաժանշտագրվել ալիքին։ Այսօրվա դասի համար այսքանը, մինչ հաջորդ վիդեոց տեսություն։